bueno, amigos, aquí caminando en la playa, obviamente es una, playa maravillosa, eh, porque esta ciudad es más como puerto, ah, como mostré en el video anterior, o el video, este video, perdón, eh, básicamente de aquí llega el ferries para Zanzibar, que es la ciudad más bonita de aquí, hay tipo isla, pero vamos a conocer un poquito porque es la ciudad más grande de Tanzania, entonces pues tenemos eso. Bueno, es la ciudad más grande de Tanzania y bueno, aquí estamos en Payagi, como se llaman, básicamente son tuk-tuks contentos aquí, otro plan, ya un poco de, playa. Bueno, como pueden ver es bonito por aquí, a Panveras la cosa está bien bonita. Esta es como la carretera más importante aquí Bueno, aquí está el centro, el centro de la ciudad. es más moderna como otros lugares. Y hay todo tipo de hoteles. Me disculpan si juega un poquito, es que el carrito la... o payasi como se llama. bueno, aquí escapando un poquito, un poco locos, tomando un cafecito, porque si sí, está como fuerte el, día. No, no está tan frío, pero sí está lloviendo mucho, entonces pues ahí vamos.